えっとリリアナのミシックエディションおおはいデビューだよあれ作るの教えてたで今回はねあの何してるかというとね えっと、PC が壊れてなんとかお金を捻出したいっていうことでですねあの今までのこのいろんなマジック・ザ・ギャザリングのコレクションからですね、えー、他の、えー、日本の YouTuber さんたちと一緒にですね、えー、仕分けをしてですねカードを売っていこうと売って 資金を作るという <laughs> 悲しい、まあ、今までねあの多分20万以上はねあの僕マジック・ザ・ギャザリングに作ってきたので、まあ、どれぐらいお金生まれるんかなみたいなそんな予想と、えー、売るカードを全然大丈夫です今あの、えーと、オおじチャンネルさんとあとは お名前は、えー、全然関係ないチャンネル書きました鈴木素肌です小説家やってます、はい、はい、野球の小説とかをやってるそうですということで急遽、えー、マジック・ザ・ギャラリングを売ってお金を捻出しましょうの、えー、会になりますじゃあよろしくお願いします皆さんお願いします、はい、ちょっと広げたねあの風呂を畳むということでまあ <laughs> デッキはもうたくさん作ってるんでいらないカードいっぱいあるはずなんですよでそこでどれだけお金作れるかみたいなね 挑戦していきますいや途中から諦めちゃって、もういっぱいあるっちゃあるんですけどさらにとりあえずなんとか資金を作っていこうということでやっていきますはい、はい、おじいチャンネルさんどうすか見てね渋いね <laughs> 渋いねまあままだねまだまだコモンアンコモンゾーンなんで、はいはい 今はコモンアンコモンゾーンであのはい鈴木さんがちょいちょいなんかいいなって思ったのがだから僕はあのパウパーのメインフォーマットで遊んでるんで、はいその視点で見ちゃうんですよなるほどなるだほかどら自然への回帰はもうあのナイスサイドで全然使うんですけど、だから高いということではない、なるほどなるほど <laughs> 実用性はあるけどもマーケット的には渋いってそれこそ何枚もあります出てますからねなあですよね この絵柄がいいみたいなカカーリーゼブは僕個人的には好きな方なんですけどどうなんですか需要的には20円ぐらい <laughs> ごめんねカーリーゼブ俺はお前好きだよエルドレインね最高のパックだと思ってるのに禁止禁止禁止でちょっとあそうっすよねしかも再録までされちゃって土地がねクソったれ <laughs> 俺の思い出を返せ <laughs> エルドレイン、エルドレインの動画あげたんだよ、僕。まあ、知らないね。 <laughs> マジでしょんべんちびるぐらいビビったわ、本当に。紐取引みたいなね。ひどかった、俺、エルドレインとカラディッシュ、カラディッシュ大好きだったから、なのに、もうね、カラディッシュも禁止禁止でね。 <laughs> とマスターピースで 6000円か6000円6000円6000円6000円は大きい大きいあ金属ミミックちょっとするああなんかうんちょいちょいいいイメージが、あと歩行機械もつくねあそうですよねこいつはこいつはあのギリ生きてるからおおやった金玉の、金玉っていうな <laughs> 金玉っていう金属ミミック ック700円やった光ってたら1200円うんあとはねまあ氷の中の存在これ900円ぐらいしましたよねあとはまあこれが1000円やっぱナーセットね日本で限定デザインはうんこれ割とですよねですあ300 300円か300円かこれこれどうでしたっけ タンタライトね。はい、タンタライトね。ロシア語です。言語版って価値ロシア語なんすよ。うん。微妙。微妙。これ多分。マジマジ。はい。ハウパー需要。あのー、まあまあ言い訳じゃないですけどやっぱり着眼点がね、はいパ <laughs> ウパー目線なんでやっぱどうしても古文のカードを、はい、古文だけの目がいってしまうなるほどあの自然への回帰がこれあの、はい、あの ずっとマジック何枚、何回も再録されてるカードで、はい、なんかこれの、エルドレインのだけがなんか80円で突出して高い。ああ、なるほど。でこれがあの結構枚数があったので、本当に割とある。あ500円ぐらい稼げんじゃないかな。ああ、500円、500円。っていうのと、えー、とあと、なんか注目ポイントが、はい、あの、関節土地シリーズがあったんですよね。はいはいはい、これが大体、まあ本当、潰して考えるとで150円ぐらいは 1枚するのでであの青はやっぱり需要があるんです、ね、はいはいはい、あのパウパーで関節でだとあのフェアリーデッキがあって絶対使うんで、はい、えー、これだけなら200円ぐらいはするんでやっぱ500円ぐらいはするんじゃないかなあ500円ぐらいは総て500円、えー、じゃあこれ合わせて1000円ぐらい <laughs> 今1000円ぐらい今1000円ぐらい であのー、この辺の今パッと見つけて僕が気に入ったカードがあって、はい、なんかロークスアインのあのアヤーラがなんかいっぱいあったんで、はい、これは価値あるんじゃないかと思ってたんですけど、 <laughs> はい、120円ぐらいでなんか英語版だと これは200円するらしいそれロシア語ですねロシアロシア語なんだロシア語だとどうなんだろうなどうなるんだろう日本語だとねなんかあの日本語ってかっこいいらしくて、はい、海外でも価値つくみたいな話聞くんですけどへロシア語だとどうなのかなってことでいやまあ500円ぐらいかな500円 <laughs> なるほど、はい、でこのやっぱいっぱいあるカードはやっぱ価値つくんじゃないかって、はいはい、なぜか予言された壊滅え明滅か壊滅、はい、これもなんか ロマンを感じて調べたんですけど、はい、100円でしたねああでもまあ4 <laughs> 枚セットだから、まあ、まあまあまあまあ400円ぐらいになるでしょうとじゃあやっぱ最後にやっぱ単単価が高いんじゃないかなっていうのはこれあのー、望遠鏡なんですけどこれ値段書いてある <laughs> 書いてある書いてある <laughs> 書いてあるシングルで買って忘れてるやつだ89円 価値はあるんじゃないか <laughs> っていうのちょっと下がってそうな気もす全然調べてないんですけど、まあこれ、589円の価値は少なくともあるだろうなるほどちょっとピックアップさせていただきます。じゃあ、近所これ2000円いかないぐらい。2000円いかないぐらいじゃないですか。あ、でもこの子いるんで、この子2枚は、まあなんかね、これが350円ぐらいはどうやらするらしいので。ってことは2700円ぐらいになるんじゃないかな。700円ぐらい2700ちょっとぐらいですかね。なるほど、なるほど。 まだ1万円はいってまだ1万円いかないっていうね、 <laughs> はい、これだけ頑張っても悲しいねはいのバックはこの一番下のこのライオンの子以外はだいたいクソっぽいっすいやいやスリーブとしての価値はあるスリーブとして使ってあげようねっていうねなんでギギリオンとかこのおじさんとかミスとか しかもアモンケットの時のッサだしこのこのアモンケットのッサでなんか一番下手くそだしアモンケットはいい <laughs> いろいろは言われてますけどいいエキスパンションだったと思いますよれはなんだったら僕あのアモンケット販売のイベントに参加したんでアボンケットのカバン持ってますよ <laughs> アモンケットをたくさん買って エジプトだーってテンション上がってでその後マジックちょっと嫌いになった <laughs> あプレリプレプレプレリースプレーリリースのプレリリースでレアならやっぱ高いだろっていうのはですよねですよねね調べましたはい150円 ああクソまずいなこいつ <laughs> あのー、黒に入れてんのにあのこちらがあの、まあ、光ってないですけども、はい、350円なんであのこっちに服を着せてあげた方がいい、ね、確かに <laughs> 確かにしますけどこいつ身ぐるみはいでしまえもうほんとええー、っとはい本命ですよ本命本命本命じゃないよ <laughs> あれ あれえっと、はい今使われてる、えー下の環境で結構あれなのが、はいはいえー、苛烈な指導者あそうなんだ、へ水でこの辺はちょっとつくほうほうほうほうであとスタンで普通に使われてるのこれと,、あ確かにえー、確かとに最骨と巨人義足あ義足義足好義きだ足っは足は普通に強いうんあとね悲哀の徘徊者がちょっとつくあと赤スライには あそいつはそいつ確かにチャンピオンは強いあとはあの思考検出値はいつでも高いえこれがそうへえあとここトータル今見ていただいたこのトータルで大体どれぐらいですかね値段はああ5 6千円かなああでも全然僕思ったよりかは メモリーは1個変えるあ1個金の鉱脈をちょっと見つけましたちょっと発表しますねこれピークだと思うんですけどえっとリリアナのミシックエディションでもこれ意外とゾンビのやつじゃなくてえっとあれですねえっと異界月のラストホープのやつがはい 意外としないんですよ、でも。だと、えっと、モダンマスターズ2017の、まあ、今ちょっとね、新しいゼンディガーのパックが出て悲しくなっちゃったんですけど、沸騰する証拠のフォイル、日本語。おこれは、それはつくね。つきますか。うん。いいもん持ってんじゃん。やったやったやったやっときた。あ、そうです。あの、いや、今から、 まずあのこれまではこう、えー、まあ、使わなかったカードをね査定して、まあ、大体みんな、まあ、1万ちょっととか、うん、とこれ1枚で、まあ、1万56千ぐらい、うん、ヤフオクとかだったらオークションとかだったら売りいけるかなっていうじゃあ合わせてまあ大体2万いくかいかないかでこの限定のリリアナはやっぱりこう手元に置いた方がいいのではっていうことで 大事にしてくださいで今度は、えデッキが8個ぐらいあるんでそのデッキをみんなでこう品評会していくつかデッキを、えー、サクリファイスするという <laughs> デッキをデッキ構築能力を査定されるということを、はい、今からやっていきますじゃあよろしくお願いしますはい、はい 品評会です。まず、あの、僕が今お気に入りの最新、これ僕が一番新しく最新に作ったデッキなんですけど、うん、人間を増やして人装備させて殴るっていう、エルズペス大好きデッキなんですけど。ああ、そうね。はい。そうね、そうね。俺なんででっかいハンマー入ってでっかいハンマー あー、ハンマータイム。まあ、確かにデザだって、シガルダの助けとかが入ってんの、うん、そうなんです。早速が、はい、シガルダの詰めるそれちょっと入れ忘れてこれシガルダこれあったらもうだってそれフラッシュでゼロコスでハンマー出せるんで ワルダ入れたらもうハンマー入れなきゃいけないそうですねゲチラの火を入れてる場合ではないゲチラの火オケチラの火が入ってる場合ではないオケチラの火火のあのプラジュプラジュのハンマーは恥ずかしいあの紙送りよりも大事あのあの <laughs> 力こそパワーなので、ね、紙アプリ大好きなんでそうそうそうそうそうそういう話そういう話しいここで説明しようなぜデビはハンマーをデッキに入れず紙送り入れたのかその理由はやはりエルズベスがかっこいいからそしてエルズベスの持っている武器がかっこいいからただそれだけなのである俺が言ってんのはそういう話だ 恥ずかしいなんだできたよねコンセプト固まってるしいいとは、はい、あありがとうございます、ね、やったぜだからあのハンマー入れようねハンマー入れますハンマー入れよう、ね、ハンマー入れよう、ね、ハンマー入れこれノーキルノーキルえどういうことどういうこと <laughs> これはだって新しいし、はい、まあいいんじゃないの使ってて自分としては楽しいんですよなんかこう、うん キラキラするすべて使ってエンチャントと装備でプライチプライス1を稼いで、あのこういう人間ブロックされない人間を対応装備させてオケチュラの日とサリアンの副官とエルズベスを使って人間トークンをどんどん増やして装備をして殴っていくっていう結構使ってて楽しいデッキ。 だったんだけどちょっとハンマーは入ってないお叱りを受けてまさにまさにその通りだからセット商品だとしたらいくらですかセット商品難しいことはずいなはずいなだからやっぱここをとしてのやっぱ値段ですよねのセット商品はずいなちょっと正確なのとはずれちゃうかもしれない難しいなソ入ってるしな むは下環境で今強いから、ね、強いですよねはいアボンケットのギレ値段上がりましたしかもホイールです1枚はそうだなまあ 頑張ったでしょうね五千0 0円で頑張ったでしょうねこれこれは戦えそうなんでやったぜ戦えそうなんでじゃあじゃあ人間デッキは人間デッキはいいんじゃないですかすよかった取っといた方がいいと思いますああこれ俺の好きそうなああ俺の好きそうなんだけどなんでこれが入ってるか全く分かんないけど、ね、僕大好きなんですよそのカード絵が好きなだけでしょはい <laughs> 能力も好きです きだね大好きなんですよタリスマン多くね結構ブレてるよね <laughs> 恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしいまあ、六千円っていうところ円で厳しく六千円カードの価値でっていうカードの価値でねそれってブ W よいるじゃんいますねメインに入れとけやはい <laughs> もうちょっとねコンスタントに 相手の手札を破壊できるようにした方がいいのと黒新人が強いのでそのティマレットはいいな好きなんすよこれをだから相手に投げようよだと思います3回使って相手に投げようよあの <laughs> 闇の契約をだと思いますはいそんな感じかななるほどまあ俺が 偉そうにトーナメントプレイヤーでもないのに偉そうに査定 <laughs> してるっていう時点でねおこれ海洋生物が入ってそうですねあああクラーケンって書いてありますねやったー僕の大好きなそれも最近あ割と新しいいね反射魔同士反射魔同士ドミンの拒否権おなんかキラキラするすべて好きすぎだろ大好きだどのデッキも入ってんだよ、ね、本当も好きで そんなにしかもエンチャント入ってねえな違うんすよこれはこれはおおなお何がれないなおお何が違うか言ってみや <laughs> なんか、うん、あのー、ブロックされないっていうやつがいて、うん、そいつにあのーうん、このタコを乗せて、キラキラさせて、直接相手に殴りに行くっていうデッキなんですよ、 なんでトライオーム3色あ2色出るランドがちょうどよくなかった間違えましたあそうですね <laughs> 妥協妥協点ですね圧迫面接 <laughs> いやまあまあ確かにであとあのクラーケも結構出まくるんですよこれトークンでカードをあのダイレクトこれだこれなそうですそうですこれなこれなだから、うん、相手はブロックできない クリーチャーで相手殴るでカード1枚いける、カード1枚引くたびにあのー、まあポイントが上がってそのポイント使ってクラーケン出すっていうもうちょっとドロドス増やそうかはいあとねケフネと先生がちょっと多分ね多分出てきて、ね、殴って終了みたいな感じがするんだよねイメージねはいスペルが少ないんでねそうですねあとあの なんとなくで入れたって感じが正直しますねだよねだよね <laughs> だよねだよねうんわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかるわかる。それ、まあ、これじゃあ、ゴケフネと首でいいっすよ。ゴケフネと首でいいっすね。タコはいいと思います。そこそこタコは強いんでね。はい、タコはタコはいい子です。うん、そうね。だから もうちょっと泉入れよう <laughs> 妥協点ですねそ土地の妥協点、ね、これだこいつなこいつそれが大好きなんですこいつが大好き、はいうん、そうねそうねそうねそまずそうだなまずね全全除去を入れましょう全除去全除去入れましょうなるほどこれね横並びされるとね、はい、しこたま弱いんで ばいぞこいつこれこのデッキ好きなんだけどな <laughs> あのね横に並べられるとすげえ弱いのこの手のデッキは要は1体を強くして、そいつでガンガン投げていくデッキだから、はい、あのコンセプトはまとまってていいと思うんだけど、はい、あの受けに回った時に、はい、とても弱い、まあ、まさにその通りですね戦っててということであのカードの査定、えー、これはねあの 禁止にされまくったカードを集めたそして高級なカードを集めた、えー、初レガシーのデッキかな高いカードで殴るっていうコンセプト高いは強い、ね、禁止になったら強いっていう1万5000強ぐらいいくんじゃないですかねうんわ全然うんわ超えてくる、ね、 あとパック査定パックパック行こうかパックいこうかねまずえ戦乱の前理か戦乱の前理かお厚い前理かハレルヤ価格だとなんか500円とか1234567891011パック 裏モグとかねそうね入ってて当たりカードも、ね、結構いいおおハレルヤ価格500円っていうとこなんでおおすごい11パック11パック まあこれはこれは俺が欲しいかな普通にありですよねここれはこれは俺が欲しいかなそのうんであと、えーミラディンミラキズかなミラディンの傷跡かなはいミラディンの傷跡はそこまでじゃないんだよ、ね、そこまでじゃないんですよただミラディンの傷跡は、はいトップレアがいるんですかいいいい子は ラリンいやあイラリンの傷跡じゃないね包囲網の方かこれイラリンベスジードイラリン包囲戦かな結構古いパックですねでも割とそうね 英語ですね1000円ですねああでも意外と意外とそうだ1000円でで次イーブンタイド4パックです日本語 <laughs> 微妙なところにイーブンタイド英語日本語日本語ですね4パックとも日本語も1000円 前後だね1000円ちょいぐらいだねなんかね1 2 0 0 3とかのイメージうん、そんな感じだね、うん、次アバシンの期間日本語と英語アバシンの期間これも結構日本語はなんか1500円とか割といい感じだったイメージがありますね1 3 0 0 1 4 0 0かないやアバシンの期間安い800だねあ安っ 安っそんなもんか、うん、いやフューチャーサイトそれ4000円そんなに <laughs> マジっすかマジえマジ日本語おおだからトミーって書いてますからねこれフューチャーサイトはあ今高くなって4号だねええー、4500円、うん、これ見ながら1パックで4500円ですよやっぱパックは寝かした方がいいんだな 投資的にで次は、えー、ロービンロービンはロービン高いよロービン高いですよ英語英語です英語ロービン英語は9パックです2500円だねおお9パック123456789パックですね2500円イニストラード ィニー・ストラウドですよ偉そうに言ってるかっこいいイニスラウー偉そうに言ってるけどそのイニスタロー多分安いからな嘘嘘900円ぐらいのはずだけど嘘えああでもえ日日英語です英語1400だねあそんなもんなんだそんなもんだよあイニストラードからめっちゃいいイメージあるけど、まあ、ベリアナ影響かなそうだねうんあじゃあ意外と ミラーディンってかローウィンが高いズバ抜けてあ違う違う違う違う違う違うでしょフューチャーサイトかうんフューチャーサイトが本当に出んのかなフューチャーサイト、うん、フューチャーサイトに関しては、はい、えーと、と俺は過去に、まあ、どこの店とは言わないけど、はい、そこから店で買ったパック1パックで、はい、タルモゴフィアってたけどねすごいタルモゴフィアってたらもう1万ぐらい 今でも8000ぐらいでもなんか下がった今ちょっと下がったねちょっと下がりましたよねうんなんか両パックのイメージありますねフューチャーサイトはじゃあそうだな特別におおおおおれとマジっすかえ1万超えますよこれでいいいやいやいやいやどこまでいこうかなおお デビちゃんこれで1万円で俺に言ってくんないおお1万え1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11で、えー、5500と、まあまあ1万と、まあ、まあまあ、端数で、じゃあ、はい、OK です。おおやっぱパックは強いパックは正義ですね。パックは正義なんだ。やったー <laughs> やった パックは正義なんだよみんな結局はもう向いちゃダメなんだよギャザはまあこれはねあのおじチャンネルの方ではいあぜひ開封動画やるんでやりましょうやりましょうぜひぜひあの今ねおじチャンネルは闘争対戦を週3日3パックずつなんだけどそうなんだよな開けてる動画を出しているので、はい、興味があったらねぜひぜひあの目的はあの日本語の、ね、特殊アート 特別アート、ちょっとね、うデビちゃんが気を利かせてこの絵っていうのがね、はい、ポンって今ポンって今出てるはずなんだけど、はいはい、その絵のファイルバージョンがまあ今すごい高いわけですいやー20万とかでしたっけ40ぐらい40万でまあそのトレジャーハンターだよもうその、まあ、企画をずっとやっていてもう100 そろそろ110ぐですよね、うん、なんだけど、まあ、その企画の合間合間でこれを上げてしまうお素晴らしい俺も中身気になる粗雑に抜くのでああじゃあそんな感じではいあのもしよければご覧くださいチャンネル登録してはい